昨天我在网上冲浪的时候，看到了这样一个报道，大意是说，在一加九 Pro 上，系统会有意的限制手机处理器的性能释放，受影响的不只有各种跑分软件，还包括日常使用频率非常高的即时通讯软件和办公软件。更骚的是，一加系统自带的软件也受到了影响。这种自废武功的骚操作，在手机行业还真是不多见。那正好我是一加七 T 的用户。 我在自己的手机上也复刻了部分测试，没想到在不是火龙的骁龙八五五加上，也能得出和一加九 Pro 类似的测试结果。这难道负优化连几年前的八五五加也不放过了吗？这是众生平等负优化。大家好，我是小夫。这期视频我们就来一起看看一加九 Pro 的系统负优化，再看看我在一加七 T 上复刻的测试结果。说到一加，最近两年也是事情不断。 先是联合创始人裴宇离职，之后刘作虎身兼二十，回归 OPPO 担任副总。接着是重点宣传的一加九系列上的哈苏滤镜频频翻车，难道这是一加准备跑路走人的前兆吗？而这次更是发生了系统刻意限制处理器性能的事情。从 Anatech 的报道来看，一加九 Pro 的系统中有一个黑名单机制，黑名单上的 App 无法调用火龙888的 Cortex-A1 超大核。 导致应用在实际使用中会有明显的性能下降，而几乎所有的跑分测试类 App 都不在黑名单中。也就是说，只有当一加九 Pro 在运行跑分软件的时候，手机才会调用火龙888的 c o r t e x X1 一核心，从而获得优秀的分数。但是在大部分的日常应用甚至部分游戏中，骁龙888的 c o r t e x X1 一都是处于闲置状态的。从 Anetech 的测试来看。 当使用 Chrome 浏览器在 browserbench.org 网站中的 Speedometer 进行测试的时候，一加九 Pro 完全不会调用火龙八八八的 Core Tech X1 超大核，并且 A78 核心的最高频率也被限制在了两 g 赫兹。而在第二次测试中，就连三个 A78 大核也不调用了，而是把压力都放在四个 A5 小核上。在同为 Chromium 内核的 Vivaldi 浏览器上。 同样的测试却可以调用到包括 Core t x X1 在内的所有 bug 核心。不过，有意思的是，只有第一次使用 v i v o d i 浏览器进行 Speedometer 测试时，才可以调用到 Core t x X1；第二次使用或重启手机，都只能调用到 A78 核心。即使这样 v i v o d i 仍旧可以让 A78 在 2.4G 赫兹运行。想再次调用到 Core t x X1，必须得完全删除 v i v o d i 浏览器并重新安装。 通过调查一加九 Pro 的系统日志，Anatech 的编辑发现，一加九 Pro 在系统中设置了一个黑名单机制，所有在黑名单上的 App 都无法调用骁龙八八八的 CoreX1 核心，只能使用其余三个 A78 核心。有意思的是，当 Anatech 的编辑把 PCMark 的 Application ID 改为 LinkedIn 之后，一加九 Pro 就会把 PCMark 误认为是 LinkedIn，而进行性能限制。 在部分跑分中，竟然会出现高达百分之三十六的性能降低。目前已知的黑名单 app，涵盖了几乎所有常用软件，比如 Chrome、TikTok、Adobe Reader、微软的 Office 全家桶，甚至还有一家系统自带的应用。限制性能起来，真是连自己都不防。而大部分游戏和跑分软件则不在黑名单中。这么看的话，骁龙八六五上的四个 A77 的性能，不来的比火龙八八八上的三个 A78 更好？ 所以一加九 Pro 的卖点到底是什么呢？在 Anatech 的报道出来之后，一加第一时间通过 XDA Developers 网站发出声明。一加表示，限制一加九和一加九 Pro 的处理器性能是为了照顾到手机的续航，并控制骁龙八八八的发热。但是我在2 0一9年上市的一加七 t 上也得到了类似一加九 Pro 的测试结果。难道骁龙八五五加也需要限制发热和续航吗？ 作为一家七 T 用户，我也尝试着去复刻了部分 AniTech 的测试，结果让我大跌眼镜。在初次安装 Vivaldi 浏览器之后，我在 Speedometer 中得到了最高六十三分的成绩，而 Chrome 浏览器的得分却徘徊在四十九分左右。从处理器的监控来看，在 Chrome 浏览器上进行 Speedometer 测试时，核心零，也就是超大核的高频 A7 六，运行频率明显低于其余几个 A7 六核心。 而 Vivaldi 浏览器则可以调用到全部四个 A76 核心。同时，我也遇到了和 a n t a t u 类似的情况，即只有在安装 Vivaldi 之后初次运行 Speedometer 才可以获得高分，第二次和之后几次跑分的结果则和 Chrome 无异。想再次获得高分，只能删除 Vivaldi，重启再重新安装。为了排除浏览器差别可能对跑分造成的差异。 我又在我退役的三星 Galaxy S8 上进行同样的测试，在相同的网络环境下，Chrome 和 Vivaldi 浏览器的跑分十分的接近，区别在小数点后一位，属于误差范围以内。通过在不同的浏览器上跑 Speedometer 测试，基本可以坐实一加 7T 也通过系统机制限制处理器性能发挥这个猜测。考虑到一加 7T 是一款2019年的手机，那这么看的话， 一加的这种手段已经至少暗箱操作了一年半。骁龙八八发热严重，限制性能或许可以理解。不过骁龙八五加作为一款发热尚可的 SOC，为什么也会被限制性能呢？这让我不禁联想到苹果在 iPhone 六时代的降频门。难道这是一家有计划淘汰旧手机的一种手段？熟悉一加的观众可能大概还会有印象，早在一加三 T 和一加五的时代。 一加就曾被抓到针对跑分软件而做特殊的优化的事情，虽然这次是反其道而行，不过结果上都是通过让跑分软件得到高分来迷惑消费者和媒体，说是不实宣传也不夸张。Geekbench 经表示，会在数据库中除名一加九和一加九 Pro 的跑分成绩。曾经的一加靠着激进的定价策略和优秀的配置吸引了无数忠实用户，而如今这种做法。 早就违背了一家永不妥协的承诺，不光定价水涨船高，用户体验也越来越差。大概屠龙勇士终成恶龙，是主攻性价比的厂商永远逃不过的诅咒吧。那么，这期视频就到这里了，我是小夫，我们下期再见。